වාර්තාකරණය අංක එක සියත රාත්‍රී පුවත් විකාශයෙන් ඔබ හමුවන මම අර්චනා පීරිස්. ප්‍රථමේ නවධානය පුවත් සිරස් තල වෙත. අගමැති සහ මැතිවරණ කොමිසම අතර තීරණාත්මක තවත් සාකච්ඡාවක් අවසන්. දැන් තියෙන තත්ත්වයක් එක්ක අප්‍රේල් 25 මැතිවරණය පවත්වන්න අමාරුයි. රාජ්‍ය ඇමති ජානක කියයි. අප්‍රේල් 25 වෙනිදාට ඡන්දයක් තියන්න අමාරුයි. උද්ධමනෙන් ශ්‍රී ලංකාව දහවැනි තැනට. දෙදහස් විසිතුන ස්ප්‍රිං සමුළුව අද ඇරඹෙයි. ජූනි මාසයේ වෙද්දී මෙරට බාහිර සහ අභ්‍යන්තර ණය ප්‍රතිවගත කරණය සම්පූර්ණ කරන්න පුළුවන්. හිටපු මහ බැංකු අධිපති පවසයි. ප්‍රතිත්‍රස්ත පනතේ විනිවිද භාවය ගැන යුරෝපා සංගමය අවධානයෙන් GSP+ සහනය ලැබීමත් තීරණාත්මකයි. මාධ්‍යයට තවත් පනතක් විකාශන අධිකාරී පනත නමින් නව පනතක් පිළිබඳව සාකච්ඡා. ඒක සියලු මාධ්‍යන්ට අදාළ වෙන්නට ඉඩ තියෙනවා. නැව රටවටේ ගියත් ඩොලර්චූන් නැවගිලුනත් ඩොලර්චූන් නැවගිලින රටේ ඩොලර් ගැන අද ටෙලිවැකියෙන්. සාමාන්‍ය පෙළ කල්යයි. ප්‍රථමයෙන් දේශය පුවත්. අග්‍රාමාත්‍ය දිනේශ් ගුණවර්ධන සහ මැතිවරණ කොමිසම අතර විශේෂ සාකච්ඡාවක් අද අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් කාර්යාලයේදී පැවැත්වුණා. ඒ පළාත් පාලන මැතිවරණය සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහායි. සාකච්ඡාවෙන් අනතුරුව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජානක වක්කුඹුර පැවසුවේ පවතින තත්ත්වය මත අප්‍රේල් 25 වනදා මැතිවරණය පවත්වන්නට හැකියාවක් නැති බවයි. මැතිවරණය සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා අග්‍රාමාත්‍ය දිනේශ් ගුණවර්ධන සහ මැතිවරණ කොමිසමේ නිලධාරීන් අතර සාකච්ඡාවක් අද පැවැත්වුණා. ඒ අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් කාර්යාලයේදී. යන මොනවද ආවද? මෙම සාකච්ඡාවට පළත් සභා හා පළත් පාලන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජානක වක්කුඹර සහ රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාද සහභාගී වුණා. සාකච්ඡාවෙන් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් පළ කළ ජානක වක්කුඹර රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පැවසුවේ පවතින තත්ත්වය මත අප්‍රේල් 25 වනදා මැතිවරණය පැවැත්වීමට බැරි බවයි. මැතිවරණ කොමිසමත් එක්ක සුවද සාකච්ඡාවක් පැවැත්වුවා ඉදිරි කටයුතු සම්බන්ධව විශේෂයෙන්ම මේ රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ ගැටලුවක් තියෙන අපි මාර්තු 9 වෙනිදා ඉඳන් අප්‍රේල් 25 දක්වා එයට මූලික වැටුප ගෙවන්න කටයුතු කරා. ඒකම අප්‍රේල් මාස විසි පස්දැම් පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ වැටුප ගෙවන ආකාරය පිළිබඳ කතා කර එතුමල්ල තව කරුණු කීපයක් ගැන කතා කර අධිකරණය එතුමල්ල වෙන නීතිපත්තුමා ඉදිරිපත් වෙන්න ඇති එක සම්බන්ධව ඒ පිළිබඳ අගමැත්තුමා සාකච්ඡා කරා ඒ වගේම අපි ඉදිරියේදී මුදල් අමාත්‍යංශෙත් එක්කත් කතා කරලා මැතිවරණ කොමිසම ඉල්ලපු ඉල්ලීම් කීපයක් තිබුණා ඒවට සාධාරණ වැඩපිළිවෙලක් හදලා දෙන්න අගමැත්තුමා කටයුතු කරනවා කෝ ඒක නිසා එතුමල්ලා අපි දෙගොල්ලොම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ මැතිවරණ කරන කොමිසමත් එක කිසිම ගැටුමක් අපේ නෑ නිසා අපටත් ඕන මේ මැතිවරණය පවත්වන්න ඒ වාතාවරණය හදාගෙන එතකන් ඉදිරි කටයුතු කරගෙන යාම තමා අද අපි සාකච්ඡා කරේ. අමුතුම කවද විතර නිශ්චිත කියන්න පුළුවන්ද මෙතන තියන්න පුළුවන් කාලය? දැන් තියෙන තත්ත්වය අනුව අප්‍රේල් 25 වෙනිදාට ඡන්දයක් තියන්න අමාරුයි ඕන එක්කෙනෙකුට ඒක පේනවා. තැපැල් ඡන්දේ තිබ්බේ නැති නිසා එතුමන්ලා අප්‍රේල් 25ට ඉස්සෙල්ලා ඉදිරියේ පිළිබඳ යම්කිසි ප්‍රකාශයක් කරයි මෙතන කොමිසම. කොමිසම දිගින් දිගටම සඳහන් කරන්නේ මුදල් නිදහස් නොකිරීම නිසා මෙතන කල් යනවා කියන කාරණේ. යම් යම් කරුණු කීපයකට මුදල් ඉල්ලුවා. ඉතින් ඒක මුදල් අමාත්‍යංශෙත් එක්ක කතා කරලා කරන්න ඕන කාර්ය කටයුත්තක්. ඒක ආගමැතිතුමා ජනාධිපතිතුමාවත් දැනුවත් කළා. ඒ වගේම මුදල් අමාත්‍යංශයට දැනුවත් කරන්න ඒ වගේම ඒ එතුමාලටත් අපි ඉල්ලීමක් කරා මුදල් අමාත්‍යංශයක සාකච්ඡා කරලා ඉතුරු කටයුතු කරන්න. තව මාසෙකින් මැයි මාසේ 11 වෙනිදා අධිකරණ නඩු කීපයක් පැවැත්වෙනවා. ඒක නිසා ඒ ගැනත් සැලකිල්ලෙන් කටයුතු කරන එක තමයි අපේ බලාපොරොත්තුව. වැටුප අරගලන්ට හම්බෙන්නේ නේද? අද අද සියලුම මැතිවරණ ඉදිරිපත් වෙච්ච සියලු දෙනාටම අද මූලික වැටුප ගෙවනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙන මූලික වැටුව මදි ඒගොල්ලන්ට ඒක නිසා සේවය පිහිටවන්න තමන් ඉල්ලන ප්‍රාදේශ සභා සීමාවෙන් එහා පැත්තේ පිහිටෝලා ඒ අයට ඉදිරි මාසයේ ඉඳලා අපි බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නේ සම්පූර්ණ වැටුප ගෙවන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ලොව වැඩිම උද්ධමනය පවතින රටවල් අතර ශ්‍රී ලංකාව දසවන ස්ථානයට පැමිණ තිබෙනවා. මීට මාස කිහිපයකට පෙර ශ්‍රී ලංකාව සිටියේ තෙවන ස්ථානයේ. මේ අතර අභ්‍යන්තර සහ බාහිර ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම එරබෙන ජූනි මාසය වන විට සිදු කළ හැකි බවයි හිටපු මහබැංකු අධිපති ආචාර්ය ඉන්ද්‍රජිත් කුමාරස්වාමි පැවසුවේ. ලෝක බැංකුවේ සහ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ ක්‍රියාකාරකම්වල ප්‍රගතිය පිළිබඳ සලකා බලන ස්ප්‍රිං සමළුව අද ඇමරිකාවේ වොෂින්ටන් නුවරදී ආරම්භ වීමට නියමිතයි. ජාත්‍යන්තර මුල්ල අරමුදල සහ ලෝක බැංකුව එක්ව සංවිධානය කරන වසන්ත සැසේ හෙවත් ස්ප්‍රින් සමුළුව අද ආරම්භ වෙනවා. ඒ ඇමරිකාවේ වොෂින්ටන් හිදී. අදි නැරඹන ස්ප්‍රින් සමුළුව ලබන දහසේ වනදා දක්වා පැවැත්වීමට නියමිතයි. ලෝක බැංකුව සහ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ ක්‍රියාකාරකම්වල ප්‍රගතිය මෙම සමුළුවේදී සලකා බලනු ලබනවා. එසේම ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු මැදි ආදායම් ලබන රටවල් මුහුණ දෙන ණය අර්බුද පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් යොමු කිරීමටද නියමිත බවයි වාර්තා වන්නේ. ඒ අනුව ස්ප්‍රින් සමුළුවට ශ්‍රී ලංකාව රටාව නියෝජනය කරමින් මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශහන්ස් එමසිංහ මහබැංකු අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ සහ මුදල් අමාත්‍යංශ ලේකම් මහින්ද සිරිවර්ධනද එක්වීමට නියමිතයි. සමුළුවට ප්‍රථම පැවති සම්බාධයකදී ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ අධ්‍යක්ෂකා ක්‍රස්ටලනා ජෝජිවා ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් මෙසේ අදහස් පළ කළා. මීට පෙර නොතිබූ අභියෝගවලට දැන් මුහුණ දෙන සමාජික රටවලට අප සහාය වෙනවා. එමින්ම එලෙස අවදානමට ලක්වන මැදි ආදායම්ලාභී රටවල සහාය ඉහළ නැංවීමට අප පියවරගෙන තිබෙනවා. ඉතා මෑතකදී යුක්‍රේනයට සහ ශ්‍රී ලංකාවට අපේ සහාය ලබා දුන්නා. මේ රටවල් අතිශය අභියෝගකාරී දුෂ්කරතා මැඩලන්න කටයුතු කරන්නේ වීර වික්‍රමාන්විත ලෙසින්. ඔබට සහාය සෙවීමට ලැබීම අපට භාග්‍යයක්. මෙ අතර ලෝක බැංකුව නිකුත් කළ නවතම වාර්තාවලට අනුව ලොව ආහාර උද්ධමනය ඉහළ මට්ටමක පවතන රටවල් අතරින් ශ්‍රී ලංකාව දසවන ස්ථානයට පැමිණ තිබෙනවා. ඒ අගේ සියට පනස් හතරක්. පසුගේ වසරේ සැප්තැම්බර් මාසයේදී උද්ධමනය අතින් ශ්‍රී ලංකාව දෙවනි වූයේ සිම්බාබ්වේ සහ ලෙබනනයට පමණයි. ලෝක බැංකුව නිකුත් කළ නවතම වාර්තාවට අනුව ලොව වැඩිම ආහාර උද්ධමනයක් ඇති රට ලෙබනනයයි. ඒ යගේ සියට එකසිය තිස් නවයක්. මෙ අතර මෙම වසරේ ජුනිමස වනවිට ශ්‍රී ලංකාවේ අභ්‍යන්තර හා බාහිර ණය ප්‍රතිව්‍යවගත කරණය සම්පූර්ණ කළ හැකි බව හිටපු මහබැංකු අධිපති ආචාර්ය ඉන්ද්‍රජිත් කුමාරස්වාමි පවසනවා. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ මෙරට වැඩසටහනේ සමාලෝචනය ලබන සැප්තැම්බර් විශ්වාසයට යෙදී තිබෙනවා. ඒ අනුව හිටපු මහබැංකු අධිපතිවරයා විශ්වාසය පළ කරන්නේ ඊට පෙර මෙම ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය අවසන් කළ හැකි බවයි. රටේ ආර්ථිකය අගාතයකට වැටී ඇති පසුබිමක තමන්ගේ දේශපාලන පැවැත්ම සඳහා රජය ජනප්‍රිය තීන්දු ගනිමින් සිටින බව ගෝලී ශ්‍රී ලංකේ කොංග්‍රසේ නායක මංජු නිශ්ශංක පවසනවා. ලංකාවේ ණය ප්‍රමාණය ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 82ක් විතර තියෙනවා. මේකත් අපි දැනගත්තේ ඇත්තට මේ IMF එකේ වාර්තාව එළියට ආවෙන් පස්සේ මොකද ඊට කලින් කිසිම කෙනෙක් මේක රාජ්‍ය ආයතනයකින් කිසිම කෙනෙක් හරියට මන්ත්‍රය මේක දැනුම් දීලා තිබුණේ නැහැ. ඒ 82 බිලියන 82කින් 50ක් විතර බිලියන 42ක්ම තියෙන්නේ දේශීය ණය. ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 42ක්. චර මේ ණය දීලා ඉස්සලාම කල්පනා කරන්න ඕනේ මොනවද මේ මිනිස්සු මේ රටට කරලා තියෙන්නේ කියලා පළවෙනි දේ. විදේශ ණය හිමියන් ඔවුන්ගේ ණය ප්‍රතිවගත කරන්නට කියලා අපි කියනකොට උන් පැහැදිලි ප්‍රකාශ කළා අපිත් එක්ක ප්‍රතිවගත කරන්න කලින් කරුණා කරලා කියන්න ඕගොල්ලන්ගේ ප්‍රතිවගත කරන්න කොහොමද කියන එක කියන්න කියලා. තමත්ම සාධාරණ ඉල්ලීමක්. ලංකාවේ තියෙන දේශීය ණය වලින් විශාල ප්‍රමාණයක් බර අදින්නේ ලංකාවේ තියෙන රාජ්‍ය බැංකු සහ EPFETF e වගේ කියන්නේ ලංකාවේ තියෙන අපේ මිනිස්සු දාඩිය මහසෙන් හම්බ කරගත්ත සල්ලි ටික පරිසම් කරලා තියෙන තැන්වල. ඒකට මේගොල්ලෝ වැඩි පොලියකට මේ තියෙන ණය ටික තව ඉස්සරහට කල් දානවා. දැන් මෙතන මේගොල්ලෝ මේ කරන්නේ මොකද්ද? ආයසරයක් මේ ජනප්‍රිය තීන්දුව තමයි මේ ඒ කියන්නේ තමන්ගේ පැවැත්ම පවත්වාගෙන යන්න අවශ්‍ය කරන ජනප්‍රිය තීන්දුවක් ගන්න. මේගොල්ලෝ මේ වෙලාවේ මීට වඩා සංවේදී වෙලා මිනිසුත් එක්ක එකට ඉඳගෙන මේ වැඩේ හරියට මේ ප්‍රශ්නෙට මුහුණ දෙන්නේ නැතුව හරියට අවදුරට අපි මේ කරන්නේ අර ලැජ්ජ නැතුව අපි ගණ්ඩ ඕනේ අප ඊළඟ පරම් ඊළඟ තව අවුරදු පහක් තව අවුරදු දහයක් පුළුවන්තරන් කල්දාගන්න මේකන අපි හැමදාම කරේ රටේ ආර්ථිකය ගොඩනැංවීමට නුවරලිය උපරිමයෙන් දායක කර ගැනීමට සැලසුම් සහගත වැඩපිළිවෙලක් සකස් කරන බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ පවසනවා. සාම්ප්‍රදායික රාමුවෙන් බැහැරව රටට අවශ්‍ය නව වැඩපිළිවෙල වෙනුවෙන් සියලු දෙනා පෙළ ගැසිය යුතු බවයි ජනාධිපතිවරයා අවධාරණය කළේ. ඒ නුවරඑළිය ප්‍රදේශයේ පැවති වැඩසටහනකට එක්වෙමින්. නුවරෙලිය නගර සංවර්ධන සැලස්ම පිළිබඳව නුවරෙලිය දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේදී අද විශේෂ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වුණා. ඒ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ප්‍රධානත්වයෙන් වසර හතරක් තුළදී මෙරට ස්ථාවර ආර්ථිකයක් ගොඩනැගීමට රජය ගෙන යන වැඩපිළිවෙළ සඳහා ප්‍රධාන සංචාරක නගරයක් වන නුවරෙලිය දිස්ත්‍රික්කයේ දායකත්වයේ උපරිමයෙන් ලබා ගැනීමට විධිමත් සැලැස්මක් ඔස්සේ කටයුතු කරන බවයි මෙහිදී ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කළේ. සාම්ප්‍රදායික රාමුවෙන් බැහැරව රටට අවශ්‍ය නව වැඩපිළිවෙල වෙනුවෙන් සියලු දෙනාට පෙළ ගැසෙන ලෙසටද ජනාධිපතිවරයා ආරාධනාවක් කළා. අපි කොහොමද හැටන් තල්ලවා කැලේ මස්කෙලිය නගර ටික දියුණු කරන්නේ. ඒවා දැන් පිරිලා මං ඊයේ උඩින් බැලුවා දැන් ඔක්කොම අනිත් තැන් වලට යනවා. අර මේකේ තියෙන ලස්සන මේ සීනික් බියුටි එක නැති වෙන්න පුළුවන්. මෙහෙම දාන්නකො. නුවරඑළිය දියුණු කරන්න ඕනේ. ඒත් අපි දියුණු කරන්න ඕනේ යථාර්ථය දැනගෙන. ඇයි මිනිස්සු එන්නේ මොකේටද එන්නේ මොකක් බලන්නද එන්නේ කියලා. එහාට එන ටුවරිස්ට්ලයි මේකයි දෙකම බලලා විශේෂයෙන්ම මම නම් කියන්නේ අපි එතෙන්ට හදන්න මේ රටේ ආර්ථිකය ඉවරයි කියලා හුඟක් අය හිතුවා. ඒත් අද IMF ගිවිසුම පස්සේ ආර්ථිකය ගොඩ ගන්න පුළුවන් කියලා දැන් අදහස් තියෙනවා. එකක් තියෙන්නේ ආර්ථිකයේ ස්ථාවරභාවය ඇති කරන්න අවුරුදු 4ක. ඒක කරන්න 20 25 වෙනකොට ඒක අවසන් කරන්න පුළුවන්. ඒක මදිනේ. අපිට ඊට පස්සේ අලුතෙන් මුදල් හොයන්න තියෙනවා. ඉදිරියට යන්න තියෙනවා. එහෙනම් කොහොමද නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයෙන් මේ මුදල් හොයන්නේ? සංචාරකයෝ ගේන්න පුළුවන් විදියට මිනිස්සු පිළිගන්න පුළුවන් විදියට මේ මේව හදන්න ඕනේ. යෝජිත ප්‍රතිටස්ත පනත සම්බන්ධයෙන් මේ වන විට යුරෝපා සංගමය අවධානය යොමුව තිබෙනවා. නව පනතේ විනිවිධභාවය සහ විදායකය වටා බලය ඒකරාශිවීම ගැන තමන් අවධානයෙන් පසුවන බවයි යුරෝපා සංගමය ශ්‍රී ලංකා සහ මාලදිවයින් තානාපති ඩෙනිස් චායිබී පවසන්නේ. යෝජිත නව ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත පිළිබඳ කතාබහ මෙවන විට ජාත්‍යන්තරය දක්වා ව්‍යාප්තව ගොස් තිබෙනවා. ජාත්‍යන්තර සංවිධාන රැසක් නව ප්‍රතිත්‍රස්ත පනතට එරෙහිව අදහස් පල කරන පසුබිමක යුරෝපා සංගමයද මේ පිළිබඳ සියස්ථාවරය ප්‍රකාශ කර තිබුණා. යෝජිත නව පනතේ විනිවිධභාවය සහ විදායකේ වටා බලය ඒකරාශීවීම ගැන තමන් අවධානයෙන් පසුවන බවයි යුරෝපා සංගමය ශ්‍රී ලංකා සහ මාලදිවෙන් තානාපතේ ඩෙනිස් චායිබී පවසන්නේ. GSP+ යටතේ ශ්‍රී ලංකාවට වෙළඳ සහන ලබා දෙනවාද නැද්ද යන්න පිළිබඳව යුරෝපා සංගමය තීරණයකට එළඹීමට සූදානමින් සිටින පසුබිමකයි යෝජිත ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත හඳුන්වා දී ඇත්තේ. ඒ අනුව යෝජිත නව පනත GSP+ සහනය මෙරටට ලැබීම සම්බන්ධයෙන් තීරණාත්මක සාධකයක් වන බවටයි ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය පෙන්වා දෙන්නේ. පුද්ගලයෙකු ත්‍රස්තවාදියෙකු ලෙස නම් කිරීමට ජනාධිපතිවරයෙකුට බලය පැවරීම ගැන අවධානයෙන් පසුවන බවයි ඩෙනිස් චායිබි වැඩිදුරටත් පවසන්නේ. ශ්‍රී ලංකාවේ සහ මාලදිවයිනේ ජර්මානු තානාපති හොල්ග සීබර්ඩ්ද මින් පෙර සඳහන් කර තිබුණේ GSP ප්ලස් සහනය ශ්‍රී ලංකාවට අහිමිවීමේ අවධානමක් පවතින බවයි. අදත් යෝජිත නව ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත පිළිබඳ විවිධ පාර්ශව අදහස් පළ කළා. දෙකෝටි 20 ලක්ෂයක් වූ ජනතාවගේ ජනාධිපතිවරයාට කතා කරන්නට ද පහසු දිස්ත්‍රික්කයක ඉන්න නියෝජ්‍ය පොලිස්පති හමුවීමද නියෝජ්‍ය පොලිස්පති කතා කරමුද ලේසි. රත්වාදී වැළැක්වීමේ පනතේ ඉඳලා ප්‍රතිරත්වාදී පනතර එනකොට තව ටිකක් අපෙන් පල්ලයට පැනලා සැහැල් වෙලා තරල වෙලා නෙමෙයිද තියෙන්නේ. මේ පනත නීතිගත වුණයින් පස්සේ රජයට විරුද්ධ කිසිම සංවිධානාත්මක වැඩපිළිවෙලකට අවතීර්ණ වෙන්න බෑ. මාධ්‍යයට ඒ පිළිබඳ කිසිවක් පළ කරන්න බෑ. වෘත්තීය සමිති කිසිවක් කරගෙන යන්න බෑ. ඒ සියල්ලම අනිවාර්යයෙන් ඇතිවන ප්‍රතිඵල මේක ක්‍රියාත්මක වුණොත් මේ පනතත් මම දන්න පාර්ලිමේන්තුවේදී කවුරු මොනවා කිව්වත් මේ රට ගැන හිතලා විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුත් මේකට සහාය දෙන පිරිසක් ඉන්නවා. චූන් වෙලා ඉන්න පොහොට්ටු අයට කියනවා මේ පනතාවොත් ඊළඟට තාම කෙටි කාලයකින් ඕගොල්ලන්ට විපක්ෂයට ගිහාම ඕගොල්ලන්ට මේට මේකෙන් බැටකන්න වෙනවා. එතකොට තේරෙයි අපි කරගත්තු මෝඩකම කියලා. ප්‍රතිශස්ත පනත ගේන්නේ ආණ්ඩුවේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් මිසක් රටේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් නෙමෙයි. මේකේ කවුරු හරි කෙනෙක් යමක් ලියන එක, යමක් කතා කරන එක, වීඩියෝ එකක් කරන එක, ඒක බෙදා හරින එක, Facebook එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන එක පවා පවා ත්‍රස්තවාදය කියලා අර්ථකථනය කරන්න පුළුවන් විදිහේ විවෘත අර්ථකථනයක් තමයි මේක ඉතුරු කරලා තියෙන්නේ. රනිල් වික්‍රමසිංහයි රාජපක්ෂ ජුන්ටාවයි හැරෙන්න ඉතුරු ලක්ෂ 220ම ත්‍රස්තවාදෙන් කියලා සලකන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේ පනත හදලා තියෙන්නේ. මාධ්‍ය නියාමනය සහ මාධ්‍යයට එල්ලවන විවිධ බලපෑම් පිළිබඳව මේ දිනවල වැඩි වශයෙන් අසන්නට දකින්නට ලැබෙනවා. මේ අතර මාධ්‍ය සම්බන්ධයෙන් වන නව පනතක් ගැන අධිකරණ අමාත්‍ය විජේදාස රාජපක්ෂ අද තොරතුරු අනාවරණය කළා. විකාශන අධිකාරියක් පිහිටුවීමට නව පනතක් කෙටුම්පත් කිරීම සඳහා මේ වන විට අධ්‍යයනයක් ආරම්භ කර ඇති බවයි අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළේ. ගුවන් විදුලි සහ රූපවාහිනී බලපත්‍ර සහ මාධ්‍ය නියාමනය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීම මෙම පනතින් අපේක්ෂා කරන බවද ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා. බ්‍රෝඩ්කාස්ටිං ඔතෝරිටි පනතක් මේ දවස්වල අධ්‍යනය කරගෙන යානවා ගෙටුම් පතත් සකස් කරන්න. විකාශන අධිකාරයක් හදන්න මොකොද දැනට තියෙන ක්‍රමවේදය සාර්ථක ක්‍රමයක් නෙවෙයි ගුවන් ඉදුලි බලපත්‍ර ලබාදීන් රූපවාහිනි බලපත්‍ර ලබාදීම් ජනාදිය සම්බන්ධව රූපවාහිනි පනත ගුවන් ඉදිලි සංස්ථා පනත වගේ දේවල් තමයි තියෙන්නේ පොදුවේ පොදු නීතියක් මේ සම්බන්ධව සකස් වෙලා නෑ. බලපත්‍රදීමේ ක්‍රමවේදය ඇතුළු නියාමන කටයුතුවල යම් කොටසක් ඒකෙන් සිද්ධ කරනවා. ඒක සියලු මාධ්‍යයන්ට අදාළ වෙන්නට ඉඩ තියෙනවා. මොකද සමාජ මාධ්‍ය ජාලා මාධ්‍ය කරුවන්ගෙන් ඉල්ලීම් තිබෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ සමාජ මාධ්‍ය ලියාපදිංචි කිරීමේ ක්‍රමවේදයකුත් හඳුන්වලා දෙන්න කියලා සමහර එකට කැමති වෙන්න පුළුවන් සමහරට අකමැති වෙන්න පුළුවන් ඒක කිසිම ආකාරයකින් නිදහසේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමට බාධාවක් විදියට සලකන්න බෑ යෝජිත නව ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත් කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන්ද අමාත්‍යවරයා අදහස් පළ කළා මේ පනත මගින් ප්‍රධාන වශයෙන් කරුණු දෙකක් තමයි අපි වෙනස් කරන්නේ එකක් තමයි ආරක්ෂක ඇමතිවරයාට රැඳවුන් නියෝග ලබා දෙන්නට තිබෙන ඒකාධිකාරී බලය නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයෙකුට හට අධිකරණය අධීක්ෂණය යටතේ පමණක් සිදු කරන්න නීතික්‍රමය හඳුන්වලා දෙන එක. දෙවනි වෙනස තමයි ඒ පොලිසියට කරනු ලබන පාපොච්චාරණ මත දඬුවම් කිරීමේ ක්‍රමවේදය ඉවත් කරනවා. මේකේ මානහිමිකම් උල්ලංඝනය වෙනවද නැද්ද කියලා ඔබටයි මටයි තීන්දුව කරන්න අයිතියක් නැහැනේ. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ගිහිල්ලා කිව්වොත් එහෙම මේ පනත අනවශ්‍යයි කියලා නැත්නම් මේ පනතේ වගන්ති මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වෙනවා කියලා එක්කෝ ඒ වගන්ති ටික ඉවත් කරනවා නැත්නම් පනත මකුලල පැත්තකින් තියනවා. එහෙම වුණොත් පවතින පනත යටතේ කටයුතු කරගෙන යන්න පවතින ඕනම රජයකට සිද්ධ වෙනවා. දූෂණය, වංචාව, නාස්තිය, අක්‍රමිකතා සහ අකාර්යක්ෂමතාවය ගැන රටට ඇත්ත කියන ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය දැන්. ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය අපේ ජනවහරේ හරි අපූරු කියමනක් තියෙනවා නේද නැවගිලුනත් බෑන්චූන් කියලා නේද අද දෙසිය පනස් හතරවැනි ටෙලිවැකිය ලියන්න හදන්නේ ආන් ඒක ගැන නැවක් ගිලුනත් බෑන්චූන් එවිතරක්ම නෙවෙයි හොඳේ නැවක් නිකං අපේ රටවටේ වටයක් ගියත් බෑන්චූන් අප්පා නිකං නැවක් එහෙමත් නෙමේ ඉතින් හොඳේ ඔය අසූචි පොහොර ටිකක් එහෙම අරගෙන රටවටේ කියත් අපේ සමහර උන්දලට බෑන්චූන් නැවක් ගිලුනත් බෑන්චූන් නැවක් රටවටේ වට දෙකක් තුනක් කැරකිලා ගියත් ඉතිං අනේ මෙහේ සමහරුන්ට බෑන්චූන් දැන් මේ උපහැරණය අද ටෙලිවැකින් මෙන්න මෙහෙම වෙනස් කරන්නට හදනවා හොඳේ නැවක් ගිලුනත් බෑන්චූන් නෙවෙයි ඩොලර්චූන් නැවක් රටවටේ වට දෙකක් තුනක් කැරකිලා ආයෙත්තර නැව අයිති රටටම ගියත් අපේ සමහර මහවුන්දලට ඩොලර් චූන් කියලා. දැන් ඔබ කල්පනා කරනවා ඇති මොකක්ද මේ අප බ්‍රන්ස ඩොලර් චූන් කතාව කියලා නේද. එහෙනම් ඉතින් අහගමුක හොඳේ මතක දර මේ චීන අසූචි පොහොර නැව නේද ඒ නැවේ සිට අපේ මුහුදේ ගිලුණු එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නැවේ එක නැගලා ඔය දැන් සිංගප්පූරියන්ට හදන මේ හොරුන්ගේ කතාව එහෙම මේ වන විට යම් ප්‍රමාණයක් දන්නව ඇතිනේද. එතකොට ඔබට ආයෙ තේරුම් යාවී මේක මොනතරම් දූෂිත නඩයක් විසින් විනාශ කළ හා ඉතිරටිකත් විනාශ කරන්ට හදන රටක්ද කියලා. මුලින්ම චීන නැව මතක් කරගම හොඳේ මතකද අපේ රටවටේ හැඟි මුත්තන් කළ නැවනේද හැබැයි ඊට පෙර එකක් ලියන්නම ඕනේ. ඒ මේ පැනලගිය ජනාධිපති ගෝටාබය. රසායනික පොහොර තහනම් කරමින් කළ ජාතික අපරාධය හොඳේ. ඒ අපරාදේ මූල්‍ය මේ වශයෙන් ගණන් බැලුවොත් ලංකා ඉතිහාසේ අතිශය අමනෝඥ විනාශකාරිම තීන්දුව. රසායනික පොහොර තහනම් කරමින් චීනයේ අර ශින්ඩාවෝ සීවික් බයෝටෙක් සමූ ආයතනයෙන් කාබනික පොහොර නැවක් ගෙන්වුවන නේද මතකයින නේද. ආං ඒ නැවී ආ පොහොරවල එදා අහිත අහිතකර ක්ෂුද්‍රජීවින් අඩංගු බව දෙවරක්ම සනාත වුණා. දැම් පොහොර ගොඩබාන්න දෙන්න බෑ කියලා ඊට අදාළ ශ්‍රී ලංකාවේ ආයතන කිව්වා. ඒවා ජීවානුහරණය කළේ නැති ශුද්‍රජීවින් අඩංගු පොහොර කියලා පැහැදිලිව කියලේ වගකීම එ චීනයේ ශින්ඩාවෝ සිවික් බයෝටෙක් ආයතනය භාරගන්ට ඕනි කියලා තේරුම් කරලා කිව්වා. නමුත් මොකද වුණේ නේද. අපි මහා අර්මපුදුම රටක් නනේද. අන්තිමට ඒ පොහොර නැව යාන්තන් හරවල ඇරිය රටවටේ කැරකි කැරකින් දලා. වැරද්දත් ඒ උන්දලගේ අතේ නමුත් මොකද වුණේ නැවත්නෑ පෝරත් නෑ ඒ වෙනුවට අපි අන්තිමට ඇමරිකානු ඩොල මිලියන හයයි දසම නමයක් හයයි දසම නමයක් එකනේ රුපියල් වලින් නං කෝටි එක්දස් තුන්සියාසූ දෙකක් ආං ඒ චීන සමාගමට ගෙව්වා. කෘෂිකර්මයට එවෙලාවේ ඇමතිබරු දෙදෙනෙකු හිටිය. මහින්දානන්ද සහ ශශින්ද්‍ර රාජපක්ෂ. මේ දෙන්නම මාර සුරංගනා කතා එදා කිව්වන නේද. අන්තිමට පෝරත් නෑ ඒ වනාට රටේ සල්ලිවලින් රුපියල් කෝටි එක්දස් තුන්සියාසු දෙකක් ගෙවලා හිත හදාගත්න තරං හිත හොඳ මිනිස්සු අප්පා පිනේ දෙහෙම තමයි කරන්ට වනේ අන්තිමට ඒ ගැන කියන්ට තියෙන්නේ ඉතිං අර චීන පොහොර නැව නේද අපි ගෙවපු ඇමරිකානු ඩොල මිලියන හය දසම නමේ එමත් නැත රුපියල් වලින්නම් කෝටි එක්දස් තුන්සියාසූ දෙක නේද ඒවනිකම්මනිකන් සෙලවෙන මනසපුතා කියලා තමයි කියන්ට වෙන්නේනේ දැම් මේ මූල්ලෙ අපරාදේ මේක සෙල්වෙන මන්සනමේ මූල්ලය අපරාධයක් හොඳේ ආගේ මූල්ලෙ අපරාධය පිළිබඳව විගණක වාර්තාවක් එලියට ආව. එහි සඳහන් වන්නේ මෙ අපේ රටට වූ අලාබේ රුපියල් කෝටි එක්දස්තුන්සි අස්සු දෙකහෙවත් ඇමරිකානු ඩොල මිලියන හයයි දසම නවය මීට අදාළ නිල්ලධහරීන්ගෙන් අයකරගත යුතුයි කියලා හොඳේ හැබැති ඇමතිල දෙන්න නම් ගැලවුණ හරිද හැබැයි මෙහ නිලධාරීන්ගෙන් මෙරුපියල් කෝටෙක් දාස්තුන්සියාසු දෙක අයකර ගන්ටදාපු නඩුවක් නම් තාම අපි දන්න නෑ හොඳේ දන්න කෙනෙකු හිටියොත් ඉතින් ටෙලිවකේට කියන්ට හරිය? ඒවනම් ඉතින් ඉළඟට ඉළඟ නැවට ගොඩයමු නේද ආයකට ගොඩවෙන්ට පුළුවන් කමක් නෑ. මොකද ඒ නැවතියන්නේ අපේ මුහුදු පතුලේ. ඒ අහල පහලටවත් එන්ඩයන්ඩවත් දෙන්නේ නෑ ඒකයි වැඩි. නැවතියන්නේ අපේ මුහුදු පතුලේ නමුත් අපිට කිට්ටුවටොත් යන්ට දෙන්නේ නැහැල්ලු. ඔය ඒක තමයි මොකදද ආං අර එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාව නේද විස්සයි විසයක වසරදි ඒ කියන්නේ වසර දෙකකට පෙර මැයි මාසේ විසිවැනිද අර ගිනි අරගෙන මුහුදු පත් වනේ නේද මතකයි නේද ආගේ නැව. නැව. මේ නැව ඔය සිංගප්පූරුවේ ලියාපදිංචි එකක්. නයිට්‍රික් ඇසිට් හොඳට මතකතියාගන්න නයිට්‍රික් ඇසිට් ටොන් විසි පහක් ඕක ඇතුළි තියෙනවා. ඊට අමතරව වෙනත් රසායනික ද්‍රව්‍ය සහිත කන්ටේනර එක්දාස් හාරසිය අසූ හයක්. එකැන බහලුම් එක්දා සාර්සිය අසුහයක් තියෙනවා. මේ කන්ටේනර් අතරත් අතිශය අන්තරාය කර කන්ටේනර් අස්සූ එකක් තියෙනවා. මේ නැව මැයි පාලොස්වනිදා ඉන්දියාවේ හසීරා වරායෙන් පිටත් වෙලා තිබුණා. ඒ අතර තමයි ඔය රසායනික ද්‍රව්‍ය අඩංගු කන්ටේනර් කිහිපයක කාන්දුව නිසා ගින්නක් හටගෙන තිබුණේ. නැව නැවත හසිරවරායට හරගෙනයාමට අවසර ඉල්ලවා. නමුත් ඊට අනුමැතිය ලැබුණේ නෑ ඉළඟට ළඟමවරායමොකද කටාර්. ඊට ඇතුළුවීමටත් අවසර ඉල්ලවා නමුත් දුන්නේ නෑ. ඉළඟට ළඟමවරාය කවුද නේද අර ඉතින් ඔක්කොම කුණු බේර වැවට කිව්ව හේ නේද ඔන්න ඉතින් අපිට ඇත්ත කිව්වද නැද්ද දන්නෙත් නෑ කොහොම වුණත් අපේ මෝදු සීමාවට නැව ආවනේද අන්තිමට ඔබට මතකයිනේ මේ නැව අපේ මුහු දෙදි ගිනි ගත්තා ඒ විස්සයි විසි එකේ මැයි විසිවෙනි දනේද එදා ආරම්භ වුණු ගින්න දින දහ තුනක් පුරා පැවතිය අන්තිමට ඉන්දියාවත් ගින්න නිවන්න එක් වුණා නමුත් බැරි වුණා බොහෝ රසායනික ද්‍රව්‍ය සමඟ නැව මුහුදු බත් වුණා අන්තිමට අපේ මුහුදට අපේ වෙරලට ජල්ජ සමාජජීවින්ට පමණක් නෙමේ අපේ ජනජීවිතවලටත් මින් සිදු වූ හානිය සහ හෙටත් සිදුවීමට නියමිත හානිය අතිශය භයංකරයි. විනාශකාරී. මේක ලෝක ඉතිහාසයේ සිදූ අතිශය දරුණුම නෞකා අනතුර ලෙසත් සමහරු හඳුන්වනවා. සමහරුන්ට නම් ඉතින් එදාර මේ වෙරලට ගොඩගහපු කැස්බෑව එහෙම මතකද. අරවාරකන් පුරුදු නැතුව මැරණවා කියලා කිව්වේ නේද? ඔවාගේ කතාව තමයි. දැන් දුක හිතෙන කතාවේක නෙවෙයි. මේසා විශාල අපරාධයක් විනාශයක් අපේ රටට අපේ වෙරලට අපේ ජන ජීවිතවලට සිද්ධ වෙලත් අනාගතයේදී සිද්ධ වෙන්ටත් ඉඩ තියෙනවා කියලා දන්නවා. ඒ තියාගෙනත් අපිට බැරුව ගියා අද වෙනකං අදාළ වන්දිය ගන්න. මේ යන විදිහට වන්දිය මගහැරෙයිද වන්දිය ගන්ට පුළුවන් ඒද එහෙම නැත්තං වන්දිය වංගු ගහිද කියනකයි අද ඇති ප්‍රධානම ප්‍රශ්නය. හරිද ඔවු හෙට ටෙලිවැකිය නෝරදවාම අහන්න. හෙට ටෙලිවැකෙන් අපි ඉතාම පැහැදිලිව එක්ස්ප්‍රස්පර්ල් නෞකාව සහ ඒ වන්දිය ලැබෙයිද වන්දියට වංගු ගහයිද කියලා අපි හෙට කතා කරන්න සූදානම්. අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය කල් දමා තිබෙනවා. ඒ මැයි මස විසි නම වනදා දක්වායි. අපොස උසස් පෙළ උත්තරපත්‍ර ඇගීම් කටයුතු ප්‍රමාදවීම නිසා සාමාන්‍ය පෙළ විභාගේ මෙලෙස කල් දැමීමට සිදුව බවයි විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පවසන්නේ. රජය ක්‍රියාත්මක කළ බදු ප්‍රතිපත්තියට එරෙහිව වෘතිකයෙන් විරෝධතා ආරම්භ කරමින් වැඩවැරීම සිදු කළා. ඒ හේතුන් මත ගුරුවරුන් උසස් පෙළ උත්තරපත්‍ර පරීක්ෂාවෙන්ද ඉවත් වුණා. එම ගැටලු නිසා උසස් පෙළ විභාග ප්‍රශ්නපත්‍ර ඇගීමේ කටයුතු සිදු කිරීමට මේ දක්වා හැකි වී නැහැ. මේ හේතුන් මත මැයි මස 15 වනදා පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය මැයි මස 29 වනදා දක්වා කල් දමා තිබෙනවා. ඒ අනුව සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය මැයි මස 29 වනදා සිට ජූනි මස 8 වන වෙනදා දක්වා පැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇති බවයි විභාග දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ප්‍රකාශ කළේ. දැන් රටවට අපුවත් කීපයක් කෙටියෙන්. කුඩා ප්‍රමාණය කැබ්රතයක ගැටීමෙන් දැරියක මිය ගොස් තිබෙනවා ආරච්චිකට්ටුව ප්‍රාදේශය සභාව ඉදිරිපිට කහයිර මතදී මෙම අනතුර සිදුව ඇත්තේ මහනුවර පොල්ගොල්ල වේල්ල අසල දියනාමින් සිටි සිසුන් හය දෙනෙකුගෙන් දෙදෙනෙකු දියගිලී තිබෙනවා. ප්‍රදේශවාසීන් එක්ව එම සිසුන් දෙදෙනා බේරාගෙන මහනුවර රෝහලට ඇතුළත් කර ඇති අතර එහිදී එක් සිසුවෙකු මියගොස් ඇති බවයි වාර්තාවන්නේ. රත්නපුර කුරුවිට පැරඩයිස් වැවේ සිදුකරගෙන ගිය මැනික් ජාවාරමක් වටලා තිබෙනවා. ඒ කහවත්ත පොලිස් විශේෂකාර බලකාය ඇතුළු නිල්ධාරීන් පිරිසක් එක්ව සිදු කළ වැටලීමකදී එහිදී සැකකරුවන් දහ දෙනෙකු අත්තරංගුවටගෙන තිබෙනවා. විගණන සේවා කොමිෂන් සභාව සඳහා අභිනවෙන් පත් කරන ලද සාමාජිකයින් අප්‍රේල් නවවනදා පාර්ලිමේන්තුවේ කතානායක මහින්දයාපා අබේවර්ධන ඉදිරියේ දිවුරුම් දී තිබෙනවා. කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිවරයා ලෙස විගණකාධිපතිවරයා නිලබලයෙන් පත්වන අතර විගණකාධිපති ලෙස WPC වික්‍රමරත්න දිවුරුම් දුන්නා. ශ්‍රී ලංකාවේ සහ මාලදිවේනේ නව කැනේඩියානු මහකොමසාරිස් එරික් වෝල්ස් සහ ජාතික ජනබලවේගේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක අතර හමුවක් අද පැවැත්වුණා. ඒ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ මූලස්ථානයේදී. ගම්පහ අත්තනගල්ල මහිස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ නීතිඥ සංගමය සංවිධානය කළ බක් මහවුලලක් ඊයේ පැවැත්වුණා. Thank you. මේ අතර සිංහල හින්දු අවුරුද්දට සමගාමීව දියුලපිටිය පොලිසියේ සමාජික සමාජිකාවන් එක්ව සංවිධානය කළ බක්මහවුල්ලෙලක් අද පැවත්වුණා. පූජ්‍ය ඉන්දුරාගාරයේ ධම්මරතන හිමියන්ගේ අනුශාසනා පරිදි මෙය සිදු කෙරුණා. තරගට පොල් අතු වීනවා. සියලු දෙනා මත්පර සන්නාදයක් ලබා දෙන්න. කවුද ජයග්‍රහණය කරන්නේ? එම පුවතත් සමගින් රාත්‍රී පුවත් විකාශය මින් නිමවට පත්වනවා. ඔබට සුබ රාත්‍රියක්. දෙනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘති නැරඹීමට ඉහත බටන එක කලික් කර සියත TV සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව කලික් කරන්න.